네가뭘알아미팅가만어고유히됐어요고유히아 로하니는 우리의 친구 로하니 샤샤샤샤샤샤 はようございます最近ロア6時に起きるんだけど大変です <laughs> 今日は結構スケジュールがいろいろある日なので忘れずにやっていこうと思います 렌슈? もうできる本当너하나 사자가 좋아? 코끼리가 좋아? 상어가 좋아? 엄마가 좋아? 오 아프네 마마가 스키 사, 사매가 스키 사매 <laughs> ますすごいバタバタだった一日が結構やっぱり露伴と一緒だとすごいバタバタだからこういう風に最近は Notion っていうねアプリを使っていろいろなスケジュールを管理してますめちゃめちゃ活用してます最近こういう風に露伴の準備物パパパパってチェックしたりとか今日のトゥドゥリストをチェックしたりとかしてやってますそれではちょっとあの露伴が保育園に行かなきゃいけないから保育園行って私は PT があるので運動に行ってこようと思います ファイティン今日もみんなもファイティンお母さんよ行ってきます 어떻게 살 해요? 야. 다다이마. 다이. 배고파. 몇 시야? 늦었어. 뭐 했어? 야, 우리 평소에 밤몇 시에 먹어? 11시. <laughs> 뭐 먹을까? 뭐먹 자, 일단 나가보자. 그러자. 응. 어떻게 해요이いんで 近はねなんか誰とも結構忙しくてデートする時間全然ないから土日はロハンにウォールイーって感じで平日は本当に仕事ベースででもこうやってちょっとした時間デートちゃっかりしちゃうみたいな結構いいよね、うんお母さんやよ 그러 이거 에그스콘 좀 먹을래? 고마워 1 9時ぐら그래도잘시대트렌드에맞춰서다가간다그 아이패드도 쓰고 노션도 쓰고 어? 이런 것도 막다 가져오고 나, 나는 막불국사데 정말요 <laughs> TikTok はさ多い時は3個ぐらい上げてるの YouTube だけじゃないじゃんうちらがやってるので私の場合インスタ TikTok あとモアオともらってすんちゃんはすんちゃんでテンションやってるからと話して何するどういうのアップするとかなんかどう動いていくみたいなのはちゃんと時間を設けてやんないと大変なことになっちゃうって感じそうそうだから結構必要この時間ちゃん、나는댓くれ。 전생을 뭐 구했네 뭐 만 번 들어봤잖아 근데 오늘 딱 이렇게 봤는데 어, 그런 거 같아 <laughs> 인정 그런 거 같다 이놈들아 틱톡 소리였지? 아까 돌이다니 나왔나? 아 지글 지글 지글 지글 지글 또 음. 어떻게 살 해요? 일단 뚫으려고 아, 자, 자. <laughs> 이거 떨요 근데 우리 고래 나오 찍어볼까? 뭐 이거 카드 이걸로 안 해볼래? What? <laughs> 한번 연습, 연습해보자 로봇 느낌으로 할까? 응 알았어 진짜 로봇 컴온 컴온 컴온 컴온 빵어야실수해도똑같이끝까지해라 <laughs> 오빠틀려도끝까지해라昨日すごかったもん俺えー、と思った俺びっくりしたもん俺昨日り끝까지해라こういう人ですよこういう人

何お前が一番笑ってんさまだ1個目だよ <laughs> っ <laughs> ちだ早やろうよああ失敗走った走ったああ違うそれやるくっかいじゃない <laughs> 分60秒になってなかったかな何謝る必要なかったよ俺うるさい何 <laughs> そのメガネメガネでみんなやめて本当 <laughs> あ 리조를 했고 아 리조를 해보자 응? 리조 또? 어? 리조와 유카가 오도를 할게 아, 가만히 있으면 돼 <laughs> 어? 쓰게 해서 이렇게 여기까지 와야 돼 이렇게 이렇게? 응. 들고 <laughs> 있어 한피봉이 약한데 매니저도 했고 그치 그치 그치 그치 더 했고 네 아나 안하네 나 이제 편집해야 되겠다 아나 진짜 뭐하나 나 안해 나 못해 못해 이제 나 못해 못해 빵 イこれからはヨガの資格を取ってるとこなんですけどちょっとその練習をあのロハ迎えに行く時間までしていこうと思います今すんちゃんは編集してくれてます自分の呼吸を繰り返す左右にお腹を吸って座骨で むこぎあおむこぎこれ卵これ、ジンベエザメ 조수! 김미성! 루안이야? 루안이 루안이 자 루안이 약 먹어요 어 이게? 아 그렇지 아이고 좋았어 아이고 좋았어 루안 아빠 고미 세트 기마스 또 사우나 뭐 루안 이때 기마스 아이 뽀뽀뽀뽀뽀뽀 아, 엄마 잘 지키고 있어 응 네. ママトロハンタイムもうちょっとでお風呂入るねうんうよどうよ私もゆかちゃん見習ってトレーニングしてますえー嬉しい私ぽっちゃりだけどねだからあの今カメラでもチャルボーイスミニダカム It's going to be on YouTube 怖い怖い어 좋아 좋아 어 좋네 어 아. <laughs> 아. 아. 아. 아. 痛い今日どうだったの今日はいろいろしたのかなレアルレアルです一日の終わりには体力は残ってないですしまた何時間も寝れないかと思うと怖いですしまた今日も4時間しか寝れませんね今日も最後まで見ていただいてありがとうございました次の動画で 会いましょう